bienvenidos a todos. Les quería dar una bienvenida. Gracias a todos por venir a esta charla esta noche. me gustaría agradecer a Cristian por invitarme a dar la charla esta noche. And uh, Kevin for introducing me to Y trabajo y gracias a Kevin Tripa que me invitó me mostró todo lo que se está haciendo con Code y les invito a que miren su trabajo. Um, I'm going to give a really light talk about philosophy, aesthetics, and a little bit about the technical side of my work. Me gustaría esta noche dar una charla acerca de la filosofía, la estética y el trabajo de, eh, sobre mi trabajo. Um, and as you can see from the slides, I'm very interested in audio-visual performances with a strong um, realization of the synchronization of sound and image. Me gustaría esta noche eh, dar mi charla y mostrar un poco eh, de mi trabajo y la relación entre sonido, imagen, sincronización y, y, bueno, lo pueden ver un poco de las cosas en las diapositivas atrás mío. Um, and I'm making work for a variety of different kinds of um, institutions and formats, uh, from art galleries to uh, planetariums to um, festivals like Ars Electronica or Mutec. Eh, hago varios tipos de trabajo en diferentes espacios, galerías, planetarios, eh, también para festivales de electrónica como MUTEC. Trabajo, casi toda la música que compongo la hago yo, pero de vez en cuando hago colaboraciones con eh, a artistas clásicos, músicos y diferentes compositores. Um, it's, I think it's always interesting to know a background story about how someone ended up working in the area that they work in. Siempre me parece interesante escuchar un poco del trasfondo de una persona y de dónde viene y cómo llegaron al trabajo que están haciendo hoy en día. Um, and actually, I, I originally studied textile, textile design um, before Originalmente empecé mi trabajo en diseño textil y después fui progresando a, hacer eh, arte así como lo hago hoy. Muchos dicen, y es un salto bastante grande ir de diseño textil a este tipo de arte, pero creo que los dos están muy relacionados. Um, and particularly when you think that the jacquard loom from the weaving industry was programmed by uh, punch paper cards in the way that late IBM computers were punch, uh, programmed by um, punch paper cards. Las primeras máquinas textiles industriales, el diseño que se utilizó al principio fue después utilizado por IBM en, la, en el sistema de computación eh, que se, después fueron las primeras computadoras. looms uh, weave textiles Las máquinas que se utilizaban para los textiles se pueden programar y después eso se fue desarrollando en lo que hoy tenemos como computadoras. Entonces creo que hay una relación. Um, after textiles, I studied fine art, and that came to an end, and I became unemployed and unemployable for around about 10 or 15 years. Después de estudiar diseño textil y estudiar bellas artes, fui, eh, no tuve trabajo y tampoco me pudieron contratar. Um, but then uh, a wonderful thing happened in the late 90s. Um, the, the internet um, exploded, and I, I found myself building a website. En, a fines de los años 90 me encontré con el boom de Internet eh, diseñando páginas web. Um, uh, I built some websites and found that I was in, suddenly employable and um, I was asked to build websites and um, interestingly I was making preloaders, um, uh, these little toys that people play with while websites are loading. Cuando empecé a hacer eh, trabajos y me empezaron a contratar para, para diseñar páginas web, una de las cosas que empecé a hacer eran los preloaders, que eran las cositas, de los jueguitos que se podían hacer con los mouse eh, en ese tiempo. Este es en la era donde la, conectividad hacía que una página de 3 megabytes se baje y haya mucho tiempo en, el, en que se baje esa página. Um, so I kind of had the dream jobs because someone was asking me to make pretty patterns and, and interesting designs while websites were waiting to load. Eh, cuando me contrataron era el, el, el, trabajo de mis sueños porque podía usar patrones y todo el trabajo que había hecho antes como para utilizarlo en este nuevo trabajo. Um, and this is really where I began to learn a little bit about programming and how um, I could create really simple programs to express quite complicated geometrical forms. Y ahí fue eh, programando que aprendí que se podía utilizar código muy simple para mostrar, hacer eh, eh, patrones muy complejos. Um, and, and from that time I've been really interested in the idea of exploring complexity from simplicity using simple uh, loops and simple algorithms to create uh, complex um, uh, perform, uh, visual performances fue en ese momento que empecé a desarrollar mi trabajo utilizando la complejidad quizás de un algo, algoritmo y poder utilizarlo de una manera muy simple y que haga cosas complejas y que de lo simple y lo complejo se puedan eh, desarrollar entre sí. So, um, it occurred to me um, just in January that I've been doing this kind of work for 10 years and I thought it would be kind of fun to show 10 years of work in four or five minutes. Eh, en eh, este enero me di cuenta de que hace 10 años más o menos que estoy haciendo este tipo de trabajo, entonces me gustaría mostrarle 10 años de trabajo en 4 minutos. Um, and while these uh, slides are moving forward, I'd like, I'd like just to kind of um, uh, give a few statements that are potentially maybe paradoxical or provocative. eh, mientras las diapositivas pasan detrás mío, eh, me gustaría dar un par de eh, ideas quizás provocativas y, eh, que, que tengo y compartirles. Um, it's kind of cliche, but it's true. If I could talk about this stuff very clearly, I'd probably be writing about it instead of making this stuff. This, this is my language by which I express myself. Este es mi lenguaje. Me gustaría poder eh, escribir y desarrollar, eh, ideas, estas ideas que tengo de una manera muy clara, pero lo hago desde lo visual. Uh, which is a little bit like saying um, the aesthetic is essentially inexplicable, it just happens and this is the language. Para mí la estética es algo que quizás no podemos utilizar eh, lenguaje como para explicarla, sino que necesitamos usar eh, imágenes como para desarrollar la estética. Um, I'm interested in very old-fashioned forms of narrative creating a proposition development and denouement. Um, the kind of narrative that's often found in classical music. Me gusta, me gusta a mí utilizar oh, eh, tipos viejos de narrativa, eh, quizás el tipo de narrativa que se utiliza dentro de la música clásica como para utilizarlo en mi arte. Um, it may seem a little strange, but my work has nothing to say about technology, software or programming. Eh, sería, es, bastante gracioso que mi trabajo en sí no trabaja acerca de eh, programación o de la tecnología de computación en sí. en realidad estoy en contra del minimalismo y escuché, alguien dijo algo que la estética minimalista está a un paso de la muerte. And, and, we all go to death, so we all get to experience that minimalism at one point anyway. Todos vamos a morir, así que todos vamos a experimentar ese, esa estética minimalista. Um, I, I think a really key thing about the way I think about creativity is the real epiphanies occur when you find yourself locked into a problem or you misuse technology or you find a small corner uh, of your world which you colonize and then you refine Para mí la creatividad viene en esos momentos de iluminación en donde quizás nos topamos con un problema y usamos mal una tecnología que después nos ayuda a quizás colonizar un espacio del saber donde podemos trabajar algo que para resolver esas problemáticas. Um, anyone has questions um, and want to ask si alguien tiene preguntas durante la charla, no tengan eh, miedo, pueden levantar la mano y hacerme preguntas. Okay, there are there are a few more. Maybe this was a little bit longer than four minutes. Quizás un poco más, hay un par más, quizás eh, un poco más largo que cuatro minutos. There is some space-time dilation in Buenos Aires. Quizás el tiempo-espacio en Buenos Aires es diferente. Um, okay, this really describes the three areas that come together that explain my work. Estos son los tres eh, las tres áreas donde creo que se encuentra mi trabajo. Um, with generative art and software art, we rely on uh, real-time uh, systems, algorithms, parameterization, randomness, serendipity, and array aesthetics. I think the two key things here are randomness and serendipity, the fact that you can create systems that can surprise you, um, and potentially parameterization, which allows small tweaks in the code to create very large changes. So uh, it's, it's an interesting area because um, uh, there's an element where you're playing God in the system, you're creating a system, you're authoring a system, essentially the system in the end is also a creator. En el primer área sería arte generativa o eh, arte base de software y hay eh, tiempo real, algoritmos, parametraciones, eh, el al azar, eh, serendipity eh, y varios tipos de estéticas. Creo que para mí los dos centrales en esos dos es al azar y serendipity, serendipity eh, sería la conjunción de, la perfección de un momento y crear este tipo de, de largos eh, cadenas que interactúan a base de parámetros donde yo puedo jugar como Dios, me parece el espacio donde algo puede interesante pasar. Um, visual music is a term that's used um, to describe um, certain kinds of ways of transcribing sound to music or music to sound. Y eh, música visual es eh, el lugar donde podemos ponerle música a, a, lo, a, lo, visual y creo que ahí es donde hay una experiencia perceptual. So I like this idea of cross-wiring image and sound to create a synthesized, multimodal perceptual experience where the, the song is greater than the parts. Creo que Ah, lo que me interesa es esa hibridación entre el cruce, entre el sonido y sintetizar eh, la imagen para crear algo, eh, una experiencia eh, perceptual. Um, um, there is a rich history of visual music that goes back to the 16th century. Hay, una historia muy larga de la música visual que va desde el 1600 um, uh, a French pastor by the name of Louis uh, Castel built um, organs which um, allowed uh, projections in the 16th century. Un, un hombre, un hombre francés por el nombre de Louis Castel hizo órganos donde podía hacer pastorales que se iban, eh, iban cambiando. Uh, more recently, um, names such as uh, Oscar Fischinger or Norman McLaren in the 20th century have, I've, made some very, very impressive films that some of you may know about. Últimamente, en, en, esta, en esta época, eh, hay, hay dos... Uh, Oscar Fischinger. Oscar Fischinger. And Norman McLaren. Y Norman McLaren, que están haciendo trabajo que quizás ustedes conozcan. So, and the third area that I'm interested in is cybernetic, expanded and live cinema. El tercer área que me interesa mucho es la cibernética y la eh, eh, cinema en vivo, expanded cinema was a, a, a, term used in the 60s for uh, filmmakers who, uh, who, were, who were, using non-conventional tec techniques. Eh, el eh, cinema expandido fue algo que fue generándose en este último eh, siglo, donde utilizar diferentes técnicas o elementos, herramientas como para hacer cine. Um, projecting onto bodies, um, using domes, uh, using lasers, um, using light, using fog. Eh, utilizando diferentes técnicas como domos o eh, láseres eh, o proyecciones sobre personas como para hacer diferentes tipos de experiencias cinemáticas. Lo que me interesa también para mí es la interacción entre luz y sonido sobre el espacio perceptual de la persona. I believe these three areas have strengths and weaknesses, but combined, um, they, they, had, they had a lot of potential. Creo que cada una de estas áreas tiene cosas a favor y cosas en contra, pero cuando se encuentran las tres, creo que agregan algo eh, muy interesante. So, I am a visual musician who uses generative strategies to create live cinema performances, cross-wiring sound, space and form to create precise time-based narrative. si tuviera que sintetizar, sería, soy un eh, músico visual que utiliza estrategias generativas para crear cinema en vivo y performances que entremejan sonido, espacio para crear una, una narrativa em, precisa a base de tiempo. voy a mostrarles tres eh, composiciones que hice, pero no voy a meterme específicamente en cada una. If anyone wants to reference these after the talk, please feel free, but I believe talking about these individually would take up quite a significant amount of time. Si alguien tiene una pregunta particular acerca de, de alguno de estos eh, mencionados, eh, una pregunta al final. No me voy a meter a esto ahora porque creo que tomaría mucho tiempo de la charla. Okay, um, the talk is really going look at three works, which really a work that I was, that began uh, 10 years ago, um, and a piece during the middle, and the most recent piece I've made. Eh, en esta charla me gustaría mostrarles tres trabajos que hice, uno hace 10 años, uno más o menos a mediado y uno más reciente. Um, around 10 years ago, I was commissioned to make a piece with video feedback, um, and video feedback is very difficult to control Hace 10 años me comisionaron para hacer un, trabajo con video feedback. Eh, video feedback tiene la particular que es muy difícil de controlar el, producto final. Um, video feedback video el video feedback es una técnica en donde se graba eh, sobre una pantalla lo que se está grabando. Um, uh, variation in an installation tends to stabilize either to a blank screen or a bright, bright screen. Y si se juega con el, aspecto analógico, quizá eh, se puede ir a, a, una pantalla muy brillante o muy apagada. So I needed to find a way of creating the same system um, which I could control, and i basically made a software variation of this. Me me, lo que quería hacer es crear una variación, un sistema donde yo podía controlar esas variaciones en, en ese feedback. And I was nicely surprised that by creating my own system, it created a completely different aesthetic. Y crean, me, me sorprendí porque creando eh, el sistema que, que hice, me sorprendí de que fue muy, muy bello. Um, so all, all of these images are based on a single white square. Todas estas imágenes están basadas sobre un cuadrado blanco. which is sent to a virtual camera. Que es mandado a una cámara virtual. There are some uh, transformations of the square. Hay algunas transformaciones del cuadrado. And uh, then the square gets passed to the next camera. Y ese cuadrado después es pasado a otro otra cámara. Um, and then there are maybe some more translations. Y ahí hay más traducciones. And what happens is it, when it goes back to the first one, those translations become iterated. Y hay iteraciones cuando vuelve a la primera cámara. So uh, the twists, you, you maybe get two squares then by the time you come around, and then it gets to the, goes around again, and those two get twisted, and then... Quizás ahí se multiplican en dos y se van girando, girando hasta crear ese feedback. And for me, I like the idea of this complexity from economy. Me interesa mucho la complejidad a base de este tipo de economía. you have uh, these fractal forms, these hyperbolic forms, um, these tessellations. Eh, me interesa mucho la, las formas, eh, las teselaciones de cada una de esas, los fractales que se van formando en estes, estas imágenes. Um, and I also began to make uh, some prints of these, these uh, what I call organisms. empecé, empecé a hacer eh, impresiones de lo que yo llamaba estos organismos. Um, in, um, in morphology, uh, in uh, biology, there is a theory that um, we, the forms of uh, animals are, are, produced by chemical feedback loops. Eh, hay una, una escuela de saber de, dentro de la morfología que cree que eh, todas las formas en, en, en el mundo de los animales está basado sobre un sistema de feedback químico. Um, and there are some simple animals uh, called autotrophs that create their own food by a, a system similar to photosynthesis. Y hay algunos organismos que se llaman autótrofos que crean su, eh, su their own food. Yeah, Crean, crean su propia sustento o comida a base de su propio sistema. Uh, so they are like self-referential animals son animales autorreferenciales. Um, and um, for example, they are very geometric and they have some similarity in the, the kinds of organisms I was creating. Y tienen una similitud eh, dentro de, de su de, de, de lo que hay en la naturaleza. So I became interested in um, arranging my species in uh, taxonomy of biology me interesaba organizar dentro de taxonomías mis, mis pequeños autótrofos. And uh, maybe you can see evolutionary sequences, hybridization and diversity uh, is a form of natural selection based on aesthetic sensibility. Y quizás pueden ver eh, ahí eh, secuencias eh, evolutivas, hibridación, diversidad, y eso a base de, de todo este programa. And um, yeah, these it always amazes me um, just from these single squares how many different variations and uh, of, of, images that you can find. Me interesa mucho eh, cuánto podemos encontrar a base de estas imágenes simples y, y, y todo lo que se puede hacer con esto. Um, and this brings me to a key interest is I'm very interested in non-explicit instinctual mathematical strategy, strategies. Lo que me interesa a mí es eh, estrategias de instintos eh, matemáticos no explícitos. Porque el, el, video feedback tiene esa función recursiva. Hice algunas impresiones para una, una galería en Nueva York. Um, so that led me to start playing around with sound and I wondered what would happen if the square um, would move according to sound. Y eso me, hizo, me dio la intriga de empezar a jugar con el sonido y de qué pasaría si ese pequeño cuadrado eh, tenga sonido. So the square is a, a seismograph or, or a stylus. Si ese pequeño cuadrado es un, es un, una, una, un pincel o un, un seismógrafo. Um, and the interesting thing is, is as the single square moves, you create these uh, ripple effects. Y mientras eh, se mueve eh, el pequeño cuadrado, se crean ese, este tipo de, de imágenes. So I was interested because it became quite a um, pertinent visualization of sound because there was a liquid liquidity effect. Lo que me interesaba desde lo visual este, era este sentido líquido a, a formaciones. And, and really that began my kind of uh, exploration of uh, the, the, relationship between sound and image. Y ese fue el principio de una exploración entre el sonido y la imagen. Um, so I'm interested in synchrony, synergy, convergence and synesthesia. Me interesa mucho la sincronicidad, la sinergia, la convergencia y la sinestesia. So, uh, my early performances would use sound analysis. Um, mis, primeros trabajos eh, empezaron eh, con el uso de análisis de sonido. Podemos hacer unos algoritmos que escuchan eh, los diferentes parámetros dentro del sonido. Y podemos tomar esos valores y meterlos directamente dentro del sistema visual. Uh, and this is a fixed translation. Y esto es una traducción muy mecánica, fija, eh, de, este, de este ejercicio. Um, so, um, for example, it, it, can become very predictable and boring, it, very much like a, a Winamp visualizer or a graphic equalizer. Puede llegar a ser aburrido y pre, eh, predecible como, un, eh, como el programa de Winamp. Uh, so, we need to find ways of making it performative. Entonces, eh, encontrarle cómo podemos utilizarlo para una performance. Entonces empecé a utilizar controladores MIDI para cambiar los valores. y utilizando esos sistemas podemos crear una experiencia mucho más performativa. Um, anybody who's working in audiovisual performance will eventually come to this uh, big question of um, how live is the piece, how structured is the piece. Um, if it's too loose, it's very difficult to create a, a, a coherent narrative. Todos los que trabajan en el uso de eh, lo audiovisual siempre tienen esta problemática de cuán estructurado y cuán en vivo, libre es el, el uso de este tipo de, de parámetros en la, en la, en la performance. Um, so, yeah, I'm not going to talk too much technically about this. I carry on with some of the pieces. No voy a hablar demasiado de lo técnico de ese, ese trabajo, sino muy a este. So, this is a piece roughly around the middle. I began this piece in 2012, as you can see. Como ven, este es un, un trabajo que empecé en el 2012. Um, que cyclo cyclotone, which is based on the idea of a cyclotron, which is a particle accelerator. So I was thinking of a particle accelerator for sound. Eh, la, obra se llama Cyclotron. Eh, la idea detrás de este trabajo fueron los aceleradores de partículas y me dio una idea de qué quería hacer. And it was a time when I was reading um, Alfred Jerry, who, who, y fue durante un tiempo donde estaba leyendo a Alfred eh, Jerry y esta idea de patafísica. Um, pataphysics is the science of imaginary solutions. Es la, eh, patafísica es la ciencia de soluciones imaginarias. It uses hard science to as a kind of um, fiction to uh, propagate ideas um, that, that maybe seem believable. Y la idea detrás de eso es de crear, utilizar ciencia dura y lo que hay en el, en el mundo científico para crear ficciones de, lo, de la posibilidad de la ciencia. Um, and in 1899 he wrote um, How to Construct a Time Machine, which is a very uh, rigorously written uh, style, a scientific style um, article about how to construct a, En 1899 él escribió un texto de cómo construir eh, una máquina del tiempo y es un, es un texto muy científico eh, que tiene mucho detalle en, eh, de cómo construir una máquina del tiempo. Yeah. And so it talks about the mechanics and I used this manual as a kind of basis to build él habla de la mecánica detrás de esta máquina y utilicé los parámetros de eso como para este trabajo. Quizás hay demasiadas influencias dentro de mi trabajo eh, de vez en cuando. Um, another strong uh, uh, pull on me is the work of the Russian constructivists. Y otro, otro tironeo que tengo eh, son los eh, arquitectos constructivistas rusos. Um, what about what is interesting about Soviet culture is um, they had this history of painters that were conquering space conceptually, and they were and, and they were also the earliest um, uh, conquerors of physical space. Algo interesante de estos pintores o artistas soviéticos era la idea de cómo podemos conquistar el espacio y utilizar eh, la física para hacer eso. So you can see there are many competing ideas that are always playing on the way I'm thinking about my aesthetics. Hay como ideas que se van compitiendo dentro de mi cabeza que van formando esta estética y esa idea de lo que quiero hacer. Yeah, there's also this kind of idea of um, space and um, 4D space. parte del trabajo. Me interesa mucho la, la geometría 4D. Which is this kind of fantastical uh, idea that if you extend the three dimensions um, and use those rules, you can you can uh, you can extend them into 4D, and you have these non-Euclidean, unreal um, objects such as hypercube, hyperplanes, hyperplanes. La, idea detrás del 4D es, como una extensión de los parámetros del 3D para crear eh, formas no eh, euclidianas eh, como hipercubos, hiperplanos, hiperpolíticos, y um, hiperesferas. ¿Cómo, pregunta, ¿cómo podés o cómo reproducís los objetos en 4D en espacios eh, de dos dimensiones para ex, eh, expresar lo que vos querés. Uh, yeah, uh, it's a good question. Um, no, buena pregunta. Um, it's well, obviously this, this obviously is a 3D object. You can see the three dimensionality there. Obviamente es un objeto 3D lo que estamos viendo ahí. If you're aware of, uh, for example, polytopes, yeah, it's, how they work. Sabes cómo trabajan los tesseracts. Eh, ah, sí. Tesseracts. they, you, know this feeling of them, uh, the space continually folding in within itself and twisting out. Esa idea de que el espacio entra y sale continuamente. Mm. Maybe in the video um, you can see a little bit about how I tried to navigate um, this, this, this question. Voy a mostrar un video y quizás en ese video puedes ver cómo intento navegar esa problemática. So yeah, um, this piece has been shown live quite a bit. I, I was lucky to play on a screen in um, Bristol, um, which was 33 um, meters, 2.5 meters. This is a very small section of the piece. Tuve la oportunidad, este trabajo lo mostré varias veces y tuve la oportunidad de mostrarlo en Bristol, en una pantalla de 33 metros, obviamente solo se ve parte, eh, que se vio bastante bien. And this is, here's an example where actually it was a 360 degree circle of images. En, en esta imagen pueden ver eh, donde hice esta mismo, este mismo trabajo en un espacio eh, panorámico de 360. Um, and I've, I've, also been playing at some of the kind of more well-known uh, electronic music festivals such as Electra in Montreal. También tuve la oportunidad de tocar en festivales de música electrónica en Montreal como Electra? Um, some technical stuff there which I, it's, I think I can leave out. Hay algunas cosas técnicas ahí que no, no, me voy a meter. But it's probably worth mentioning that I'm using a particular formula for uh, much of this piece, which is known as the superformer or superellipse. Entonces, eh, básicamente lo que utilizo en trabajo es lo que se llama una super fórmula o una, una super elipse. Um, and this is 2D form. Um, you can actually then uh, modulate these 2D forms in the third dimension on the z-axis by uh, more, um, more, more, formulas. Eh, en, la, en la imagen anterior eran las imágenes 2D y después se pueden eh, utilizar eh, en un eje de, de Z para crear eh, modelos en 3D. Um, and then I'm using lots of textures. Um, there's a lot of smoking screens, as we call it, um, lots of tricks that I use, blend effects. Uso muchas técnicas eh, como blending y otras cosas como para ayudar la, la performance. Um, yeah, before I show you the video, maybe it's also interesting to know Uh, one time, someone asked me the most obvious question: What do you do first, the sound or the image? Eh, antes de que les muestre un video, eh, alguien una vez me preguntó: ¿Qué haces primero, eh, sonido o imagen? Um, and it's such a simple question, um, and as artists, we often don't ask ourselves the really fundamental questions. Y es una pregunta tan simple y como artistas muchas veces no nos hacemos esas preguntas fundamentales o simples. because we work so instinctually at times, we are almost blind to the process. Muchas veces trabajamos por instinto y estamos ciegos al proceso mismo de la creación de la obra. Um, and, and, and when someone asked me this question, um, I was suddenly like, wow. Y cuando me hicieron esa pregunta, ah, dije, wow, ¿qué estoy haciendo? La verdad no sé. Um, so then I began to think about this and I realized it was a very complex process that was going on. And I think this is an interesting thing as an artist, you are often doing very, very complex metaphysical, alchemical things. Eh, al pensar en esto me di cuenta que es un proceso muy complejo y que muchas veces como artista estamos haciendo estas experimentaciones metafísicas o alquímicas mismas con el trabajo. Because, because you're encoding many, many layers of experience and learning into uh, refined form. Y, y tomamos el, todas nuestras experiencias y las reducimos a cosas muy refinadas. So um, when I'm making a piece, I begin with going out into the world and making recordings of uh, boilers, uh, air conditioning. eh, siempre el trabajo empieza con yo haciendo grabaciones de sonidos de calderas o de aires acondicionados. Uh, machines, uh, máquinas, traffic. I, I made, tráfico. I made many recordings in this visit of uh, the city. Y en este viaje acá a Buenos Aires ya hice varias eh, grabaciones del sonido de Buenos Aires. Um, and then at a later date, what I do is I listen, re-listen to these recordings, these abstract soundscapes. Después lo que hago es vuelvo y escucho eh, cada una de las grabaciones los sonidos, los espacios de sonidos abstractos. I call, I call the process the cosmic scrying, but I think the important word is scrying, looking into a crystal ball. Eh, llamo el proceso scrying, que básicamente lo interpreto como escuchar el sonido como si fuera mirando dentro de una, un globo de, eh, de cristal, una, una bola de cristal. Uh, because often I Muchas veces lo que intento hacer es no nombrar los archivos para no saber qué están dentro de los archivos. Entonces, utilizo tres diferentes tipos de sonidos, tres niveles y los pongo juntos. Quizás estoy escribiendo algo y escucho un sonido atrás mío and then I'm like thinking, what is that? That sounds like a machine, uh, um, uh, some particle physics, some quantum physics, some weird. Entonces stuff. pienso, ¿qué es una máquina? ¿Una máquina de física cuántica? ¿Qué es una partícula? So um, my, my mind invents uh, fictions. Entonces mi mente va inventando ficciones. Um, and that begins to generate images. Y esas ficciones generan imágenes. So, um, for example, I will hear a sound and that will make me think of particles and I will make a, a sketch, a video sketch. Entonces escucho un sonido que me hace acordar de partículas y ahí hago un dibujo, un sketch de, de cómo quiero que sea ese, ese sonido. And then I make sketches and then I recombine the original sounds and soundtrack them. And, and what happens is it goes through a process of listening and making video and then, and then looking at the video and, wondering what the video would sound like. So Entonces, the same process. El proceso va ida y vuelta, vuelvo, le pongo en el sonido, después hago la imagen, entonces una relación simbiótica entre los dos. Uh, slowly building uh, fictions. Lentamente creando estas ficciones. Metaphysics, science of imaginary solutions, and this involves making sketches of the things I can hear from these. Estas imágenes son eh, imágenes patafísicas, de, cosas que yo iba escuchando y dibujando en mi cuaderno. Uh, these little sketches of what I hear. Muchas veces lo que hago es, eh, hago estos pequeños eh, caricaturas de lo que yo pienso que estoy escuchando. Okay, so I can show you a video Entonces, me gustaría mostrarles un video ahora. Thank you. going to show a little bit more video. Where exactly? It, should be clear, I, I, should make it clear that these are uh, cut up uh, segments or pieces of performance. Um, you can see the, the cuts. The, the performance is very different. La, um, esto obviamente son registros bastante cortos de las performances mucho más largas. Um, and, and, this performance gets a little bit more intense as it goes along. Esta performance va poniendo mucho más intenso va progresando. show you a little bit of a live performance of this um, on in, in, at the Arc Festival on this last screen I talked about. Les quiero mostrar eh, un pequeño segmento de una performance en vivo de este trabajo que hice en el Festival Arc. Um, the idea with this kind of work is that the bigger the screen and the bigger the sound system, the better it is. La idea detrás de esto, cuanto más grande la pantalla y más poderoso el sistema de audio, mucho mejor. so I'll, I'll talk about some of these. Um, Me gustaría hablar yeah. de este trabajo. <clears throat> One, one of the things is if you use black and white all the time, people ask you, uh, what's the matter, can't you use color? So si trabajas mucho tiempo en blanco y negro, de vez en cuando la gente pregunta, ¿qué, no podés trabajar con colores? Um, it, it's just an amusing criticism. Um, but, uh, es una crítica graciosa. <coughs> Um, so I made this piece called chromophore. A chromophore is uh, the part of a molecule that is responsible for its color. Eh, entonces hice, hice este trabajo que se llama cromofor, que es, el cromofor es lo que le da el color a una célula. Uh, and I'm going to explore, um, rather than having these very fixed uh, uh, translations, en vez de hacer eh, estas traducciones fijas, more associative, symbolic and metaphorical connections between sound and image. Entonces quería hacer eh, la relación entre sonido y, y, y, y, lo visual que sea asociativo, simbólico y metafórico. Um, a really good example of associative sound and image is in film. Quizás la, un muy buen ejemplo de, de, lo que es asociativo es el cine o lo, lo que se filma. Uh, the theorist uh, Michel Chion has written extensively about this um, strange phenomenon in sound and film. El teorista Michel Chion eh, ha escrito mucho entre la relación entre sonido e imagen. for example, the Foley sounds, the sounds of footsteps, the sounds of, uh, for example, a very famous one is um, in westerns when there is a, a, brawl and people are punching each other, and you can hear these really loud smacks, and in reality, you would not hear that, but we accept it because we make the association between what is going on visually and what is going on. Muchas veces en el cine, eh, ya sean los tracks de Foley o los sonidos que de gente caminando, quizás un ejemplo muy claro es en una pelea donde hay todos sonidos exagerados. Eh, en la vida real no, no, habría estos sonidos exagerados, sino que debido a que está en, en, en un espacio de, de, film, lo aceptamos como si fuera el sonido asociativo a eso. And I, I think we all know that um, sound uh, in cinema is, is, is extremely important, um, and these tricks are played all the time, but we are coerced into thinking that these sound effects are real effects of reality muchas veces, eh, específicamente en el cinema, nos, nos, engañamos nosotros de que los sonidos son representativos de lo que está pasando en la imagen. Um, Me interesé mucho en la representación arquitectónica del sonido. for example, if you create sound space, then it must have a, a, a reflected or a, uh, a related architectural um, sí, si creamos un espacio de sonido, ¿qué sería eh, la arquitectura espacial de ese espacio y con el sonido? Um, and again, I also become interested in this piece and the psychoperceptual aspects of line sound. me interesé mucho en, el aspecto psicoperceptual de, de sonido y luz. Um, so, as in the previous piece, um, I'm interested in flicker effects. Me interesa eh, ese prender y apagar de, las imágenes, como ustedes vieron. Uh, combined with uh, rhythmic effects. Eh, combinado con efectos rítmicos. Uh, Para crear esas experiencias hipnóticas. Uh, there's lots of interesting scientific study um, that shows that the uh, electrical activity in the brain is fundamentally changed when we're exposed to these flashing. Hay algunos estudios científicos que demuestran de que la, eh, el sistema eléctrico de nuestro cerebro va cambiando cuando está en este interactúa con este tipo de eh, proyecto. Um, One of the things I've been doing over the last few years is working uh, for planetariums. Una de las cosas que vengo haciendo hace un par de años es trabajar con planetarios. Um, and I, working for planetariums is completely different. Um, uh, you have completely different technical and aesthetic constraints. Eh, trabajando con planetarios tenés eh, algunas condiciones o límites eh, creativos, estéticos. Um, for a start, um, instead of being directed uh the screen like this and focused Uh, the visual world extends beyond uh, peripheral perception. So you actually have to move. You become, the, body becomes part of the experience. Eh, cuando trabajamos con eh, domos o, o, espacios panorámicos 360 y no solamente en el 2D, el cuerpo mismo ya se incorpora como parte de la obra porque la persona se tiene que mover para ver toda la obra. Um, and there are lots of ways of approaching uh, making work for domes, but I, I, like to play around with the idea that I have of, of a specific geometry, a dome, which I can um, uh, use and abuse. Eh, hay diferentes limitaciones trabajando con una cúpula dentro de un planetario, pero creo que puedo utilizar esto para crear algo eh, interesante. Um, so yeah, so these are some uh, images from a piece I made for the Kluger Planetarium in 2013. Estas son algunas imágenes hice para el planetario de Kaluga en el 2013. Um, in fact, my next uh, show is going to be in um, Norway, uh, in Trondheim, and I'm going to be making three new, uh, uh one new uh, dome piece and two existing pieces will be shown mi, next month. Mi próximo eh, performance es en Trondheim, Noruega, donde voy a presentar tres eh, proyectos nuevos en el planetario ahí. Y les quiero y me voy a mover a lo que a la última parte de esta charla que es eh, la tipología milar. Um, this was a panoramic uh, piece made for um, uh, depending on the situation, usually three projectors and a very three screens put together. Eh, este es un trabajo de tres eh, diferentes proyectores proyectando en tres eh, pantallas diferentes. um, I became very interested in a film uh, by a man called Ira Cohen. Um, Me interesé mucho en, en, en eh, una película de Ira Cohen. And he made this wonderfully titled film, Invasion of the Thunderbolt Pagoda. Y hizo un, un, una película interesante que se llamaba La invasión de la pagota del trueno. Um, and the whole film is filmed um, uh, people in costumes, but he films reflections mylar um, mirror. Eh, toda la película eh, se filma desde reflexiones de Milar, una especie de espejo como que se encuentra en una casa, una casa eh, dentro de un parque de diversiones y son eh, y filma todas las reflexiones de los personajes de esas reflexiones. So I got the idea of um, making a video uh, software piece where it was almost like reflections of uh, iridescence of like oil-like colors, uh, as if they were coming from a similar kind of material. Y toda esa idea me, me dio la idea de crear eh, como si fuera pintura, óleo, iridescente, cosas que brillan como mezclando colores. Um, and in a way, I made it, actually I finished it in Buenos Aires last year. Actually. Es más, lo, terminé este proyecto en, en Buenos Aires el año pasado. Um, and I, I, I, wanted to make something completely different, a little bit more meditative, um, as a reaction against all this very kind of brutalistic uh, imagery. Y quería hacer algo diferente, quizás algo más meditativo, a diferencia de lo brutal de, de, las otros, de, las otro, de los otros trabajos. Um, and uh, uses for sound some binaural drones, which are two very similar frequencies, slightly one slightly lower than the other. It creates this oscillating uh, y sound. lo que hice fue utilizar dos frecuencias eh, binaurales que oscilan entre sí para crear este tipo de oscilación del sonido. Um, and, and in a similar way to the way the strobes affect uh, the mind, the brain, Como las luces afectan el cerebro, eh, este tipo de frecuencias afectan el cerebro desde, lo auditivo. Y se utilizan eh, estas frecuencias en terapia para, eh, para ayudar a las personas. Um, so I use these very uh, meditative drones uh, with field recordings of actual nature instead of machines. Entonces utilicé grabaciones de naturaleza para crear estos sonidos casi meditativos en esta performance. Actually, yeah, the performance was last year in, uh, in May um, in uh, Amsterdam. El año pasado presenté esto en Ámsterdam y ahora les voy a mostrar el video. Gracias. Um, before I forget, it's really important that I mention the software that I'm using for most of my work, well not all of it. It's a piece of software that's developed uh, in, Frankfurt in Germany uh, by the 4V group. The, the, software is called 4V, V. Antes de que termine, me gustaría contarles un poco del el software que utilizo. El software que utilizo fue diseñado en Frankfurt, Alemania, que se llama VVVV, 4 v contas the software is free to use. Um, you can easily find it on the web at vvvv.org. Um, es, es, um, completamente gratis, lo pueden encontrar eh, online y se lo pueden bajar. Es, tres, es cuatro de cortas. It's a great community if you, wanna, if you want to dabble and explore that software. Y hay una comunidad muy buena si quieres experimentar con ese, eh, con ese programa. Um, I'm going to finish up uh, just by talking, I do have a little side product projects that I do, well, and also they're becoming more and more uh, bigger projects. Tengo proyectos también que estoy trabajando que se están volviendo más y más importantes para mí. Which involves uh, writing about um, this kind of work, the kind of work I'm doing, but also the work that other people are doing. Y se trata de, de escribir acerca de mi trabajo y el trabajo que están haciendo otros en estos campos. So I write for the, the uh, fairly well known Italian magazine called Neuro, which, uh, Neural magazine, which has been running for more than 20 years. Um, Escribo para una revista italiana que hace varios años que está escribiendo, muy, muy conocida, que se llama Neural. And uh, more recently I've, I've, I've, contributed a couple of essays to Holo magazine. También escribiendo algunos ensayos para la revista Holo. Uh, both those magazines really explore the connections between technology and art. ambos de esas publicaciones trabajan el encuentro entre la tecnología y el arte. Uh, I've been running this blog for uh, more than 12 years, uh, Data is Nature, which explores um, constraint aesthetics and coding process algorithms in and Nature. Eh, dataisnature.com. Hace 12 años que tengo este blog, Data is Nature, donde hablo de estéticas, el proceso de, de codificación, algoritmos y naturaleza. Um, and I'm really interested in um, writing about these subjects and bringing in completely disparate notions and dif different ideas. Algo que me interesa y que estoy haciendo es traer diferentes fuentes de saber a este campo. Because I think a lot of writing about technology is a little bit self-enclosed and self-referencing. Porque creo que en el campo de la tecnología muchas veces autorreferencial utilizan los mismos autores. So I like to begin to think about what we're doing uh, with technological art in terms of, for example, philosophy, psychoanalysis, uh, psychoanalytical theory, um, psychology, um, metaphysics, and even alchemy. Entonces, eh, ¿cómo relacionar eh, arte y tecnología con psicoanalítica, filosofía, eh, alquimia y otros and a few frame, uh, frames of things I'm working on right now. Eh, finalmente les quería mostrar algunas imágenes de algo que estoy trabajando ahora mismo. And I think that's a really good point. So, um, thanks very much for listening to Voy me. Voy a terminar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Si alguien tiene algunas preguntas, comentarios. Somatics. Yes, yeah, that's been of interest. That was a, a keyword I, I, was looking for and there was Yes, yeah, yeah, yeah. yeah. Semántica es algo que vi en la presentación uh, que, no, que no estaba. Uh, semantics is was a phrase um, that was used by um, I can't remember his name. You know, es, se llama es una ah, frase ah, Jenny, que, que, utilizó Hans Jenny. Uh, he wrote this beautiful book, que escribió este uh, libro hermoso, which explores what happens when you subject materials to sound. Que qué pasa si eh, sometemos a materiales a sonido. Uh, and, and this includes liquids, powders, líquidos, polvos, geles. And you took these beautiful pictures, um, and what happens is when you subject these, these materials to sound, you get these, you get these representations of uh, sound waves. Y cuando sometemos estos materiales a sonido tenemos fotos, imágenes de, de olas de diferentes formas. Yeah, um, and uh, they're, very, they're very beautiful because they are very honest, natural uh, um, sound visualizations. Son muy lindos porque son demostraciones muy orgánicas y reales de Aside from the uh, narrative you take from classical music, where else do you draw ideas of narrative from? Uh, no solamente, de, de, dónde más tomas eh, en cuenta la narrativa, sino solamente de la música clásica? Well, actually, not so much because um, if I, I, I want to simulate some of the, narrative feelings that you might get from films. Me gustaría uh, simular eh, las narraciones que se sienten en, películas. But it's very much about trying to uh, generate the emotional feelings, the excitement, um, <laughs> or, or, intention, or apprehension. Um, but the thing is, I'm using abstract imagery, uh, geometry. So the big question is how how can you make someone feel a little bit apprehensive by making a thing spin around, you know? Lo que quiero hacer con mi trabajo es comunicar esa intencionalidad, ese sentimiento que quizás uno siente al ver una, una película, pero cómo se hace? la pregunta es cómo hago con formas geométricas, abstractas, ese mismo sentir en una persona. music that has me because, uh, Siempre ha sido la música que me ha inspirado. Porque soy eh, una persona que escucha muy visualmente la música that's mostly my model. Um, all ideas ideas about music. Entonces tomo mucho de, la música. Había una pregunta por acá, sí. Vos te consideras un músico visual. Eh, mm, ¿Cómo es tu forma de, generar la música? O sea, ¿qué programas usás? Eh, si partís... Eh, si partís desde una estructura armónica o trabajás directamente con ruido y con efectos a partir de estos. Yeah, um, I, I should say I'm not a trained musician and I'm not a trained programmer. No soy un programador entrenado, tampoco soy músico. Um, uh, from, a, from a sonic point of view, um, I'm very much interested in the textural, timbral characteristics of sound and how using field recordings can mimic uh, instrumentation lo que me interesa a mí es cómo crear texturas de sonidos con lo que voy grabando en diferentes lugares. So in answer to the question, I'm using a variety of software. I'm using um, utilizo varios diferentes programas. I'm using very commercial software like Ableton Live, como algo muy comercial como Ableton, and then uh, more grassroots software like uh, Superglider, y algo más eh, como bueno Superglider. Uh, but mostly it's very much about um, taking sounds and hearing something in them that makes me like there's something a little alien there and I will try to bring that out. Me, me, pasa que escucho algo y hay algo extraño dentro del sonido y quiero jugar con ese aspecto ex extraño del sonido y cómo puedo sacar eso del sonido mismo. Um, but even though I'm interested in uh, the abstraction of sound, I'm also interested in melody as well. Más allá de que me interesa la abstracción del sonido, también me interesa mucho la melodía. Um, I would like to know what, what are your ideas about serendipity when you make a work and is there any experience of yours that you just start from the um, idea case and you just end up with somewhere very far away but the journey was so beautiful so you choose to go there? Exacto. Me gustaría saber cuál es la relación entre la creación de tu trabajo y no sé cuál sería la serendipity. Like, serendipity. That experience of you just choose to do something, but in the journey you find out something more interesting. Yeah, yeah. Uh, well, I, I'm a firm believer that, that is like one of the key points of any artistic process. Yeah. Para mí es una de las claves de la ah, producción de arte. Uh, music, painting, música, pintura. Um, there For example, there are good accounts of whole musical genres that arrive from the misuse of uh, or accidental use of a piece of equipment. Hay, historias de, de, de, diferentes géneros de música que se, que se crearon o se formaron a base de, de usos incorrectos de tecnologías o de instrumentos. Um, the canonical example is the 303 Un, un ejemplo clásico es el 303. Uh, it was a synthesizer built by Roland um, to do a, a, certain kind of thing, and it was abused by musicians in Chicago and created a whole genre of music known as acid house. Eh, Roland creó el sintetizador 303 y eh, fue jugado mucho por artistas y músicos en Chicago que generaron todo un género de música a base de jugar con este pequeño aparato. Mm. But there are interesting types of serendipity, for me, um, because I'm using software, often um, uh, an error will occur um, and um, I'll actually break something and that will create an aesthetic that's interesting. Muchas veces cuando como utilizo programas y en la programación hay un error y, y el error mismo es algo muy interesante que quizás quiero mantener mismo en la obra. Um, and, and, sometimes just by using um, uh, some random variables, uh, Quizás utilizando variables al azar puede crear un, un cambio en la obra que... Yeah, so to, use the uh, title of one of my favorite writers of uh, this country, whenever you are on a creative process, it is a garden of forking paths. Eh, como un, un autor acá argentino que me gusta mucho, la creatividad es un camino con mucho más caminos. Yeah. Um, are you talking about the maps of the ayahuasca ceremonies? Uh, the Shepherd Bow, similar to the Shepherd Bow um, geometric. Estás hablando de, uh, en, el, en el de ayahuasca, los mapas. Sí, tiene que ver con, mm. yeah. Yeah, I'm, I'm quite aware of this um, stuff, I'm very interested. Sí, me interesa uh, mucho, y súper interesante. Uh, because it is another way of encoding one mode to another from, from sound to image. Es una manera de, diferente de codificar el de sonido a imagen. And, and from what I understand, and I, I am no expert, these these, um, these geometric figures are guides for the, the experience of the ritual. No, no soy experto, pero de lo que entiendo, estas figuras geométricas son como el mapa para la experiencia. Yeah. So, so to para responder tu pregunta, sí, estoy muy interesado en esto course. Uh, collaboration is always good because um, it often forces you into uncomfortable situations. Sí, me encanta la, colaborar con otros porque te pone en situaciones muy incómodas. Um, and, uh, and, these uncomfortable situations can um, make you react in a way that is not your usual uh, response. Y colaborar y trabajar con otros que te ponen en una situación incómoda genera algo que quizás no es algo que harías siempre desde el espacio de la comunidad. Uh, because when you are making uh, music for your own stuff, you, you don't argue with yourself. Porque cuando estás creando, una, por ejemplo, una obra mus musical, no estás discutiendo con vos mismo. But um, when you're working with collaborations, you get into arguments and fights, and uh, there is no good art with a, without, a good fight. Y <laughs> suele pasar cuando eh, colaboramos hay peleas y creo que no hay buen arte sin peleas. the technical process uh, behind the Mylar topology. Yeah. Uh, did you use uh, shaders, for example? Yeah, yeah. He's actually using some like um, the the actual shader is quite simple. It's like a bubble shader. Uh, it's just you know the standard kind of liquid uh, surface shader from. En el último trabajo que, utilicé un which is which I think, uh, which I believe is a standard mo mo module in uh, 4V. Uh, um, there are a few. Um, but then I'm I'm hacking it a bit so that I'm creating extreme extreme amount of turbulence, which creates these these, these this appearance that they are uh, two dimensional. Um, like, uh, vertebra almost. Hackeo la herramienta para haya que haya mucha turbulencia como que parezca que haya unas vértebras dentro de la imagen. And where do the original colors uh, come from? Ah, the colors again. Pues. Um, I, I spend a lot of time with the colors actually. Um, I there's essentially essentially uh, uh, uh, if you you're obviously aware, you know, um, when you're planning on with colors on um, in, shaders, uh, you have a diffuse color, a specular color, etc., etc. This can one, we're going to have to It's going to be quite limiting. So what I do is I often lay out opacities of the same image and create uh, different layering effects, different colours, and then playing around with blend effects, which I, I always believe blender effects are really underrated. Trabajando con las diferentes opacidades diferentes, puedo crear algo. So like um, I, and sometimes I do a bit of a brute force programming in the sense that um, uh, I would do anything to get the aesthetics, and if it means doing things that are a little bit not the right way of doing things. Soy un programador bastante bruto que intenta navegar eso y quizás no es la forma correcta para hacerlo, pero creo que llego a lo que quiero hacer. Yeah, so the colors are mostly many layers of the same object, different opacities, uh, and then, mm. and then uh, blends to create these iridescent effects. Intento poner muchos eh, de la misma imagen y usar el blend para crear es, ese tipo de, de color. Uh, sometimes you're a long way away from these things and the, the turbulence isn't so big, sometimes you're very close to them. Turbulence is very extreme. Cuando estás muy de lejos, quizás la turbulencia no parece mucho, pero cuando estás de cerca hay un montón y crea diferentes efectos. Hopefully that answers your question. Espero que te haya ayudado. Gracias, Paul. Muchas gracias a Stephen también que estuvo haciendo la traducción. Eh, por último, quería mencionarles que a fin de marzo vamos a estar lanzando una convocatoria para recibir contenidos de talleres, performance, charlas para todo lo que es el año y también para obras, instalaciones, eh, para lo que es la exhibición. Y bueno, se enterarán atrás de las redes si nos siguen. Y eh, muchas gracias a Martín también por facilitarnos el paso.